votação aqui e vamos daqui a pouco encaminhada até a Superintendência Regional do Trabalho. Eu estou é, bastante emocionado com sua presença. É acho que é o mínimo que um trabalhador pode ter. Trabalho é decente é trabalhador tem a saúde, tem a condição de trabalho. Condições de trabalho, ambiente, salário. Eu é, estou mais nada que isso esteja garantido na lei todos os direitos trabalhistas que eles possam ser exercidos. tanto a OIT como é, a própria Conferência dos Internacional dos Trabalhadores tirou o dia 7 de outubro como o Dia Mundial do Trabalho Decente. Percebemos um trabalho de qualidade melhor, porque nós queremos, inclusive, adotar como para todos os trabalhadores, o trabalhador tem que ter todos ele de primeira, não tem de segunda e de terceira. infelizmente, nós percebemos ainda trabalhador de segunda, terceira e quarta categoria. E nós todos queremos primeira categoria, porque é um esforço internacional para garantir trabalho decente em qualquer lugar desse, desse mundo. Os sindicatos também têm um papel social nessa questão, querem continuar participando e com certeza é, fazer com que nós cada vez mais avancemos no trabalho decente aqui no nosso país e em outros países. Trabalho decente é ter previsão social, é ter segurança social. Redução de carga horária de trabalho para 40 horas. Saúde do trabalhador, respeito às mulheres, respeito às diferenças, negociação coletiva. Nós gostaríamos que este documento fosse encaminhado ao ministro para que o governo federal, os seus né, ministérios, para o próprio governo federal, tome conhecimento né, e dê os provimentos necessários a partir da nossa posição, da nossa reputação. Então, as suas mãos. Trabalho decente para toda a nossa gente. Trabalho decente para toda a nossa gente. Trabalho decente para toda a nossa gente. Essa é a casa do trabalhador e da trabalhadora. Portanto, nós temos que ter os trabalhadores e as trabalhadoras aqui. Sejam bem-vindos.